uči, znači, znači da ga napadam na ovakav način, odavde i uđem s ove strane, da vidite? Znači odavde i uđem s ove strane. To jest, kako budete prilazili, okrećete e, vrh na levu stranu i uknizavate i sečete sa desne strane. Znači, ulazite, vrh u vašu levu stranu i onda uđete i sečete sa vaše desne strane, nigi do uši. Znači probajte odavde, odavde, ovo i ovo. ovo. Još jednom, odavde, ovo i ovo. Probajte u jednom koraku. Znači u jednom sugijašiju treba da uradite napad. Ovo je celo kretanje nogu napad. Znači kako stojite, sugijaši i uđete sa vaše desne strane. Znači gledajte. odavde, partner da sad samo stoje, sad vežbate napad, odavde sugijaši i ovo. Ništa više ne mrdaju nogu, ništa se više ne dešava. Probajte. Vidite? A, čitava tehnika je da okrenete kuk ka paralelno sam kreni. Znači, partneru i ovdje već gotovo. Pri čemu gađate preko ruku ka njemu i morate malo se spustiti, znači tehnika vam je ovo. Znači kad faktor krene, ovo je već sam stigao, da li vidite, znači još jednom. Ja još malo, da bi bolje okrenuo kuk, pustim da mi kuk iznese nogu u polje. Znači i počuše. Prve dva, tri, morate da uđete brže ovdje, jel? Još jednom. Jedan, dva, tri, jedan, dva, tri. Sad sam ja ušao brže, on nije stigao. On mora mnogo brže da uradi taj pokret, radi se Да. Прави. Можете да додирувате по кенон партнера, пошто не е пристоен. Како ја? Значи, немојте да партнера додирувате да кенон. Сад пробајте, значи, у ритму. А, немојте партнера да додирувате, само нагласите десни стигите. Svaki put se vratite na početku, u